Tamo aqui. Um, dois, três, vai! Sou desafinado, sim senhor Mas não tem problema, pois eu toco por amor Eu tenho namorada cabelo na mão Cantando no banheiro, sou feliz Eu saio lá de dentro com espinha no nariz Sua mãe bate na porta, e é O que é que você fez que a empregada tá chorando? Pai, na minha idade você também era assim A minha tia já botou você pra mim Fica na boca e seu filho tá normal O pai, na minha idade você também era assim a minha tia perguntou você pra mim senhor Mas não tem problema, pois eu toco por amor Não tenho namorada e mentira Por isso todo dia nasço pelo nome anon Cantando no banheiro eu sou feliz Só saio lá de dentro com espinha no nariz Minha mãe bate na porta, Felicidade Quer que você é fez, que era empregada, tá chorando Pai, na verdade você também era assim normal O pai, na minha idade você também era assim A minha tia já botou você pra mim Fica na boa que teu filho tá normal O pai, na minha idade você também era assim O pai